kila siku katika maisha yetu tumekuwa tukiona watu mbalimbali, wapenzi, wanandoa, marafiki wakifanyiana kitendo ambacho kwa namna moja ama nyingine huonyesha ama huleta furaha. Kitendo chenyewe ni kubusu, lakini je, unafahamu kwamba kubusu kuna faida yoyote katika maisha ama kwa afya ya binadamu? Karibu katika Daktari Kiganjani kupitia chaneli yetu hii kwa mara nyingine, upate elimu na kufahamu mengi kuhusiana na hili. Anatoria Gabriel na kukutanisha na dr Ayubu Msalilwa ambaye anaenda kutufafanulia hili. Tufafanulie kuhusiana na maana halisi ya kubusu. Tukianza na kitaalamu kabisa, kubusu ni kitendo cha mtu mmoja kutumia sehemu yake ya midomo kuweza kugusanisha na sehemu nyingine. Inaweza ikawa ni midomo mingine, au anaweza akagusanisha na sehemu fulani ya mwili, kwa mfano mkononi, aa, ah, kwenye paji la uso, kwenye shavu na kadhalika. Sasa kitendo hiki ni kitendo ambacho kipo kisayansi zaidi, kwa sababu sehemu ya mbele ya midomo ni sehemu ambayo ni sehemu ya mwisho kabisa kwenye eneo ambalo mdomo upo, na ina maana kwamba kuna mishipa midogo midogo mingi sana ya fahamu ambayo ipo hapo. Mishipa hiyo midogo midogo ya fahamu inapokuwa inahusika, ikiguswa inasisimka na kuna vitu vinatokea kwenye mwili kama tutavyokwenda kuvielezea. Ni faida gani sasa ambazo mtu anazipata pale ambapo ambapo atabusiwa. Kwa ujumla, faida za kubusu ni nini? Faida ya kwanza ya kubusiana ni kwamba inasukuma vile vichochezi vya furaha au inaongeza nguvu, inavipandisha vichochezi vya furaha. Vichochezi vya furaha ni vipi? Mwili wako umeumbwa na vichochezi mbalimbali ambavyo vinafanya kazi mbalimbali mbali. Na hivi vichochezi mfano vya furaha vipo vitatu. Kuna kichochezi kinaitwa serotonin, kichochezi kinaitwa dopamine, kuna kichochezi kinaitwa oxytocin. Sasa hivi vichochezi hivi vinapokuwa vipo ndani ya mwili wako vinafanya kazi ya kukusaidia wewe kuweza kupata furaha. Sasa unapokuwa umembusu mtu, vichochezi hivi vinaongezeka, vinakuwa vingi, na mwili unavimwaga kwenye mfumo wako wa damu, basi mwili wako unajisikia furaha ukijisikia furaha inakusaidia wewe, kama faida ya pili, kuweza kuunganisha kutengeneza mahusiano na mtu mwingine. Kwa hivyo ule uhusiano wa wewe na mtu mwingine unaimarika kwa sababu ya, ki, ya vichochezi hizi ya vichochezi hivi especially kichochezi kinaitwa oxytocin. Kitu kingine ni kwamba tunasema kwa kitaalamu ina boost self esteem yaani inakuongezea uwezo wako wewe wa kuweza kujiamini na kuweza kufanya vitu vyako vizuri. Kwa hivyo mwanandoa ambaye amembusu mke wake asubuhi au mume wake asubuhi, anapotoka na kwenda kufanya kazi zake au shughuli zake, anakuwa anajiamini zaidi, atafanya zile shughuli kwa kujiamini na akiwa ana uwezo mkubwa zaidi wa kufanya vitu tofauti na mtu mwingine ambaye hakufanya hivyo labda asubuhi. Kitu kingine, faida ya tatu ni kwamba inaondoa msongo wa mawazo sasa vichochezi vinakuaga siku zote vinakuaga vimejibana na vinakuwa katika mfumo ambao unakuwa katika uwiano kuna vichochezi ambavyo vinaleta furaha na vichochezi ambavyo vinaleta huzuni vichochezi ambavyo vinaleta furaha kama nilivyokwisha kuvisema viko vitatu na kuna kichochezi ambacho kinaleta huzuni ambacho kinaitwa kotiso kichochezi hiki ambacho kina kinakuwepo sana wakati wa msongo mkubwa wa mawazo kinazalishwa sana na kinafanya watu wawe na huzuni au wakati mwingine ajisikie kwamba yupo anajihisi kwamba yuko chini kimawazo sasa kwa sababu vile vichochezi vingine vitakuwa vimepanda juu, basi ile stress inatoka mwilini mwako au ile msongo wa mawazo unatoka mwilini mwako na unakuwa safi kabisa. Faida nyingine ni kwamba kwa kuwepo tu hivyo hiyo vichochezi vya furaha, inakusaidia wewe kuweza kuongeza mapigo yako ya moyo, kwa hivyo inafanya moyo wako upige kwa vizuri na mishipa ya damu inatanuka. Mishipa ya damu ikitanuka, inamaanisha kwamba damu itakwenda kila sehemu katika mwili wako na kuweza kushusha ile pressure au tunasema ni lile shinikizo la juu la damu, kwa hiyo presha inashuka, damu yako inakaa katika shinikizo la kati au shinikizo ambalo liko vizuri la damu. Kitu kingine inapunguza kuumwa kwa vichwa Damu inapokuwa imesambaa mwilini kwa wingi, mishipa ya damu inapeleka damu kila sehemu. Kama ulikuwa na maumivu ya kichwa, maumivu ya kichwa yatapungua au yatakwisha kabisa, lakini pia itaondoa kule kushikana kwa misuli, tunaita clamps. Misuli kama ilikuwa imejishika itajikuta kwamba inaachia na mtu anakuwa vizuri. Faida nyingine ni kwamba kubusiana kunasaidia sana kuweza kuongeza au kusukuma ule mfumo wa kinga uweze kuwa na kinga ya juu. Wakati wa kubusiana Chukulia mfano mtu anambusu mke wake au mume wake, mnabadilishana baadhi ya vitu ambavyo viko kwenye mate. Hivyo vitu vinafanya hawa watu mfumo wao wa kinga ukaimarika. Kinga ikiimarika, inafanya mtu asipaweze kupata magonjwa kwa haraka, na hivyo ni faida mojawapo. Kwa wale ndugu zetu ambao wanapata mara nyingi yale mashambulio mbalimbali ya aleji, kubusiana kunasaidia sana kuondoa au kupunguza zile aleji, kwa sababu aleji nyingi zinatokea wakati homoni ya au kichochezi cha cortisol kinapokuwa kipo juu, kama nilivyokwisha kuelezea hapo juu. Sasa unapokuwa umembusu, unatengeneza vichochezi ambavyo viko kinyume na hicho kichochezi cha msongo wa mawazo mkubwa, na hivyo kuweza kukusababishia ukapata faida here we are kutokupata zile changamoto za aleji pamoja na faida zilizopo kuna tafiti zozote zilizofanywa na kubaini faida zingine za kiafya kwa wale ambao wanabusiana utafiti unaonyesha ya kwamba watu wanaobusiana wanasaidia mili yao kuweza kusambaza yale mafuta mwilini vizuri na kupunguza ile reham au tunaita cholesterol na hivyo kufanya mwili ukaba, ukapata kuwa na afya vizuri zaidi presha zao zikawa ziko vizuri na mzunguko wao wa damu ukawa umekaa vizuri zaidi zaidi, lakini pia inasaidia kuweza kusaidia kupunguza uwezekano wa kuoza meno. Mtu anaoza meno kirahisi pale mate yanapokuwa machache kwenye meno yake. Unapokuwa unabusiana, unasababisha kuongezeka kuzalishwa kwa mate katika mdomo wako. Mate yanapokuwa mengi, yanapunguza uwezekano wa wadudu kuweza kushambulia meno yako na kuweza kutoboa meno. Kitu kingine ni kwamba inasaidia sana kuweza kuongeza hamu ya wanandoa hawa, hamu ile ya kufanya mapenzi au hamu ya kukutana kimwili, kwa sababu ya kuongeza vile vichochezi vya furaha na pia vichochezi vingine ambavyo vinasaidia wanandoa hawa waweze kukutana kimwili kirahisi. Kwa hivyo kubusiana ni kitu kizuri, kinaongeza hiyo kitu, na utafiti uliofanyika mwaka 213 ulionyesha ya kwamba Kubusiana pia ni kama kipimo maalumu ambacho kinaweza kikajua kwamba huyu uh, mtu ambaye nataka kuanzisha naye mahusiano au niliyopo kwenye mahusiano naye ni sahihi kwa upande huo wa akili inapokuwa inasoma. Ukimbusu mtu sahihi, akili yako itasema huyu mtu ni sahihi, na ukimbusu mtu ambaye sio sahihi, akili itakataa na haitataka kumbusu huyo mtu tena. Kwa hivyo ni kipimo ambacho kilionyesha kwamba kubusiana ni kipimo ambacho kinaweza kikasaidia kuweza kujua mtu sahihi ni yupi kutokana na utafiti ambao umefanyika mwaka 2013. Lakini pia kubuhusiana, faida nyingine ya 15 ni kwamba inafanya ufanye mazoezi ya misuli ya uso wako. Uso una misuli mingi, lakini wakati wa kubusiana misuli miwili mpaka 34 inahusika, na kwa kufanya hivyo unakuwa ume, umeupatia mazoezi mwili wako, na kwa kufanya hivyo unakuwa umepunguza mafuta, umechoma taka mwili kutoka kwenye uso wako, na pia unaofanya uso wako uendelee kuvutia na kuwa vizuri. Kwa hivyo kwa ufupi, hizo ndio faida kumi na sita za kubusiana. Asante kwa elimu hii kutoka kwa dr Ayubu Msalilu ambaye hupatikana daktari Kiganjani kutupatia elimu kuhusiana na afya, lakini taarifa mbalimbali na ufafanuzi kuhusiana na swala zima la afya kwa ujumla. Hii ni sehemu ya kwanza ya ufafanuzi kuhusiana na kubusu. Ungana nasi katika sehemu ya pili kupitia Daktari Kiganjani hapa hapa YouTube na kupitia Instagram, kote tunapatikana kwa jina moja la Daktari Kiganjani, na siku zote Daktari Kiganjani, elimu ya afya kiganjani mwako.